hey, y'all, come look at this. तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी इधर ही आ गया इधर ही आ गया इधर ही आ गए ये मर गया देवेश तू कर रहा कुछ नहीं कर रहा हूं चलो बोल के देखो देखो देखो देखो देखो हां कस Excellent work. चलो अरे उतार दिया उतार दिया उतार दिया गिरा दी Someone that you know and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. So like or share, talk to